eu sei bem é eu digo Antes não queria nada comigo Agora que eu tô cheio de inscritos De repente eu fiquei bonito Suas amigas dizem que eu tô rico Mas só que cê tá se iludindo Então deixa eu te dar um sabe que cê tá mentindo Esses ninjas fake no caminho